Woktaf Gate banyak bekerjasama dengan pereka-pereka bilah yang terulung di dunia dengan mengeluarkan bilah-bilah yang menarik. Apa khabar kawan-kawan subscribers dan YouTube semua? Semoga anda berada di dalam keadaan yang sihat ya, bersama keluarga yang tercinta. Uh, nama saya Sidi uh, ah, dan saya adalah tim Uncle Angkebas. Thank you Vic, you're welcome. Ya, perkenalkan Waktaf Gear Sida Kukuri Suatu kerjasama Waktaf Gear bersama Timothy McLaren Ya, kereta bentuk Sida Kukuri ini mengambil ciri-ciri Kukuri MK5 yang digunakan semasa perang dingin tahun 50-an ya, ke 90-an ya, Panjang keseluruhannya 42 cm panjang bilah 28 cm dengan mata bilah 27 cm menggunakan besi SK85 dari Jepun ya dengan ketebalannya yang suling menirus dari 5 ke 1.4 mm dengan menggunakan paksi yang penuh. Tulang belakang bilah di asas 90 darjah buat menggoreng sebatang api. Ya, dikatakan bilah bercekal serum. Ya, tapi nampak asahan seperti kisar penuh rata atau big grind dengan matanya yang cembung. Uh, eh, Pakej uh, eh, bungkusan sidar kukri ini datang lengkap ya kawan-kawan bersama dengan seutas tali selempang nylon ya, dengan satu bungkusan aksesori yang mengandungi uh, sepasang Macforce Malice Clip ya dengan uh, side screw sekali ya. Ya, pin tambahan untuk gagang bilah ya, seutas tali lanyard ya dan juga skirting lencana worktop ya. Inilah kawan-kawan semuanya. Uh, gagang diperbuat daripada G10 dan dibentuk menggunakan mesin 3D dan berlekuk yang memberi genggaman yang padu dengan paduan buku jari kerja-kerja ringan menjadi lebih rapi terkawal ya dan juga seimbang ya uh, disilang uh, eh, gagangnya dengan pelapik biru ya genggaman pada paruh burung dia di hulu gagang uh, eh, boleh memusatkan ya daya pemotongan ke tahap yang maksimal kawan-kawan ya Eh, memang uh, sarung kukuri ya adalah sesuatu ya yang amat mencabar untuk dibuatnya ya dengan panjang uh, bilahnya dengan melengkungnya ya Wuktafge telah membentuk lapisan kaidex dengan membuka celah di atas ya buat menarik dan memasukkan bilah dengan mudah ya dan selamat Eh, sarung kydex ini adalah dui cekatan ya dengan ballistic nylon custom bed loop ya untuk sisipan bila ya pada pinggang. Uh, eh, sidah kukuri ini adalah satu-satunya kukuri yang saya ada ya kawan-kawan dan sekadar buat hiburan ya mari kita bandingkan dengan uh, eh, cold steel raja 2 ya pisau lipat yang berbentuk bilah kukuri ya memanglah tidak sepadannya kawan-kawan kalau bandingkan pisau lipat dengan bilah yang berpaksi penuh ya tapi kan uh, seronok ya, kita dapat melihat ya kedua bilah ini ya sebelah menyebelahi ya antara satu sama yang lain ya Berat bila 652 gram uh, berat uh, sarung ya 180 gram ya uh, berat bila bersama sarungnya sekali 820 gram ya kawan-kawan dengan muka bila lebarnya 2 inci Ya, langsung keluar dari kota ya. ya sidak kukuri ini ya, saya kira tidaklah setajam ya uh, memotong angin ya <laughs> kawan-kawan. Uh, tapi cukup tajamlah untuk kerja-kerja memproses kayu ya. Uh, persiapan uh, buat persiapan makanan ya dan tersembelihan ya uh, kerja-kerja kebun ya uh, atau menyambung kelangsungan hidup ya. Eh, sekali lagi, terima kasih kawan-kawan kerana menonton eh, kita bertemu lagi pada masa-masa yang akan datang ya dengan video-video ya yang lebih menarik terima kasih